Bueno, pois pues nada, darvos a benvida de novo, pouco de forma máis oficial, non só a vos que estades aquí, sino tamén a xente que nos está seguindo dende, dende o canal de Youtube. Eh, esta tarde o que queríamos facer era unha pequena presentación da ferramenta nova, da plataforma que temos aquí no CESRA, Aula CESRA, eh, en colaboración, en ligazón e tamén pues, pois, dar un pouco a, a participación e, e a benvida a eh, ferramenta que está detrás de Aula CESRA, a, a plataforma software que empregamos de, de código aberto, que chamase Chamilo, e que por eso temos tamén aquí a unha, a unha invitada de honra que, bueno, veo, <laughs> <laughs> veo a pobre aí loitando contra vento dende, dende Lugo. Contra vento seguro, eh? Ves? Mariano, pero contra vento... Eh, para contarnos un pouco tamén o que supón esta, esta plataforma por detrás, que levamos con eles pois, dende o 2011, desde o 2011, que con, bueno, pois foi o cambio dende lo que os a, a Chamilo. Uh -huh. Ben, bueno, pois nada máis. Vou a deixar eh, a ela que nos conte un pouco que, o que é a plataforma de Chamilo e despois xa contamos directamente o que son as novedades eh, dende a última versión de aula Cesca que coñecíamos do curso pasado as cousas novas que temos na, na versión deste curso. Pois, adiante, non? E eh, vamos a cambiar un momento esta. Gracias. Ahí está. Ahí está. Eh, va, ¿Este rula para pasar? ¿no? Pues debería. Sí, sí. Va, mira, perfecto. Bueno, pues nada, eh, como somos tan pouquiños, pues chego un poquinho máis por aquí, porque se lo hai máis familia. diña, acórdate que hai xente por YouTube. Sí, okay. teño que quedar por aquí. Eh, vale. Por aquí? Ai. Perfecto. Ben, pois saludos os que estáis aquí, saludos a todos os que estáis en Youtube. Eh, o meu nome é Noa Orizales, son coordinadora de comunicación da Asociación Chamilo, que é o software que está detrás de, da vosa aula CESGA, que conocedes xa máis directamente. Hoxe veño a contarvos un poquinho pois que, que é Chamilo, que é o que hai detrás, porque a maioría de xente pois o utiliza e moitas veces non sabe realmente que está utilizando e, e todo o esforzo, todas as ilusións e todo o que fai posible un proxecto como este, do que sou parte. Penso que mm, se algo non se coñece, pois non se pode valorar, non? Porque cando non sabemos que o que hai, eh, e cando, cando non temos nin idea de arte, vemos unha peza de unha obra de arte que pois non nos di nada, incluso podemos deixarla no desván e non lle damos importancia. Cando entendemos eh, a trascendencia desa obra, o que significa, o que eh, implica para o acervo cultural dunha sociedade, pois podemos valorala moito mellor, conservala mellor e darlle o precio que se merece e o lugar que se merece. Por iso creo que é importante que saibamos un pouco que, que é Chamil. Entón, o primeiro que, que sempre comento así <laughs> cando algunha charla deste tipo, e para os que estáis tamén aí online, pois se queredes eh, deixar os vos comentarios aí debaixo de YouTube, pois é a pregunta típica de isto que estáis usando é soportivo. entón que é para vosotros o software libre? Que, cales son as primeiras, o sea, como definides software libre, o que estades usando? O que se, non hai resposta errónea, porque normalmente sempre temos moi, moi pouco claro e casi seguro que se si o que vais a decir empeza por G, posiblemente, <laughs> non? Online tamén. CD de free. <laughs> de gratis, <laughs> de free, é a asociación máis típica, non? Eh, software libre algo que é gratis, que podes coller e xa está. Sí e non. É máis cousas. O software libre é eh, eh, algo que podemos usar libremente, que podemos copiar libremente, que podemos estudar para melloralo, comprender eh, un pouco as súas tripas e descifrar en que consiste, podemoslo modificar para adaptarlo ás nosas necesidades ou ás da nosa institución, e podemos redistribuílo con esas novas modificacións, baixo, noso, baixo o mesmo nome ou baixo outro nome diferente. Todo isto é o que nos permite o software libre. Van moito máis alá de ser simplemente unha cousa que é gratuita. Poden parecer cinco cousiñas sen importancia, pero fan a diferencia entre un mundo equitativo e un mundo que separa, que incrementa a súa brecha digital, e que fai cada vez as diferenzas entre partes pobres e partes ricas sexan máis eh, todavía notables, máis destacadas. Por qué? Porque o software libre como este, eh, como podemos velo, podemos estudalo, podemos adaptarlo ás nosas necesidades, non dependemos dunha empresa que nos ceda esa, as tripas dese contido, dese desarrollo, podemos colaborar en lugar de competir. É dicir, para facelo mellor todos podemos ir aportando de maneira que nos vaya beneficiando a todos e conseguir algo maior que solo seríamos incapaces. Tedes, por exemplo, exemplo agora con, con Chromecast e Amazon Fire, esta especie de, de pincho que hai que, Stick, eh, sí. Fire Stick, creo que chaman, non, non estou aí superposta, pero tal, pois, eh, imaginadevos a potencia que poderían ter esas dúas empresas sumadas no mesmo en lugar de cada unha sacar o seu propio stick para conectarse á tele digital, etc. Estaríamos xa en outro en outro nivel, en lugar de estar continuamente competindo con eh, sacar un produto cerrado, cada un coas súas características. Entón permite moita máis colaboración, polo tanto máis progreso, porque sempre sabedes que xuntos somos máis que separados, sempre. Permite unha maior igualdade e non unha exclusividade. Por qué? Porque se o podemos baixar gratuitamente, o podemos editar, o podemos modificar, o podemos adaptar, quere decir que aquelas persoas que polo que sexa non teñan recursos económicos suficientes, van a poder usalo. Un exemplo é, nos dende a asociación, colaboramos moitas veces con países de Latinoamérica que teñen un acceso limitadísimo a recursos tecnolóxicos, o seu presuposto, como <laughs> imaginades, é menos cero, para baixo do cero, o sea, é prácticamente nulo, e que teñen, ao igual que nós, fillos e persoas que van a crear o noso futuro tamén, porque se non están aquí, pois estarán a través dunha patera o día de mañá, porque se non lles damos oportunidades, pois isto acaba nos volvendo, pois damos a oportunidade de que non se queden atrás en un mundo tecnolóxico, mentras que se usamos unha solución privativa, como pode ser algo de Microsoft ou similar, eh, non lle estamos dando oportunidade con noso desarrollo a comunidades que están moito máis eh, atrasadas, non atrasadas, sino que teñen menos oportunidades de acceso a este tipo de tecnoloxía. E ademais, pois, por ética social e profesional, porque a forma de crecer eh, non é exclusiva dunha empresa que se lucra eh, tendo un produto que é privado que fai unha sola vez e que obtén esa empresa sempre todos os beneficios, senón que aquí moitas pequenas empresas, co cal, moitos pequenos ecosistemas familiares, moitas pequenas persoas que traballan no rural, persoas que están en Madrid, en Barcelona, en Cospeito, etc. Son un modelo máis distribuído, máis ético e máis social do que o desarrollo dunha comunidade. Todo isto é posible gracias a este tipo de, de produtos libres, de produtos de código aberto. aclarado isto, que sempre me gusta aclararlo porque a maioría da xente eh, pensa que o software libre gratis, o sea, a súa principal característica é só o que é gratis, e non, para nada. Eh, entón, dentro de, deste de mundo do software libre, do gratis, eh, que é Chamilo? Pois Chamilo é a asociación que xestiona este campus que vos usades baixo o nome de Aula Cesga, que o, seu, o software que o sostén detrás se chama Chamilo LMS eh, o produto, como vos comento, é libre e gratuito, polo tanto, calquera pode collelo, distribuílo, etc. Pero eh, ten que haber, nos creemos que ten que haber alguén que mire mm, pois, polo, por estimular que, a, que continue habendo um, integracións, que a xente o siga coñecendo, que a marca non sexa usada de modo fraudulento por empresas para apropiarse dos desarrollos da comunidade, etc. Entón, por eso se crea unha asociación para protexer un pouco eh, este software e eh, continuar asegurándonos que se distribuye baixo unha licencia libre. Eh, o obxectivo de, desta asociación é mellorar e simplificar o acceso á educación e ao coñecemento a través de un campus virtual e o principal punto que o distingue de calquera outro campus de, do mercado de a veces vos atoparedes de por que non usades Moodle ou por que non usades Total LMS ou calquera outro do mercado Bueno, pois o punto forte do, do Chamilo é precisamente a súa usabilidade, a súa sencillez de uso, que é moi práctico. Non hai casi barreira de aprendizaxe, a xente, normalmente calquer persona, ainda que non teña moito bagaxe técnico, é moi fácil acabar usando, casi non ten, non ten dificultade, non? Para que vos fagáis unha idea, entre Moodle para crear un curso e un Chamilo para crear un curso hai unha diferencia de casi entre 13 e 18 pasos, mm. o que é bastante significativo. E moita xente me pregunta, sempre poño aquí por como curiosidade, de onde ven, o sea, por que Chamilo, hai xente que chama Camilo, claro. a mí en España Camilo parece como Camilo VI, que queredes que vos diga? E entón, a pronunciación correcta sería Chamilo, en español, Camilo en inglés, e ven da mezcla de, de, da palabra camaleón en inglés, que significa, pues eso, camaleón, que é un animal que é moi adaptativo, que se camufla moi ben nos, en, en cada entorno no que está e creemos que Chamilo é un pouco así, ¿no? É unha ferramenta que pode mudar moi facilmente para integrarse en escolas de idiomas, en empresas, en centros de medicina, en empresas privadas, en un montón de diferentes entornos. Entón é un pouco como un camaleón, dai ben un pouco a, o seu nome. Eh, como, nace, como nace esta asociación? Bueno, pois eh, para que coñezades un poquinho que é o que tedes entre man, pois eh, contarvos que naceu porque un grupo de persoas formaban parte xa de outro proxecto libre que co paso do tempo empezou a mm, mudar en un proxecto prácticamente privado donde o que se facía basicamente era aproveitar a colaboración pública para revender servicios privados. Mm, como un nunca perde a ilusión e sempre ten unha visión utópica das cousas, pois aquelo a este grupo de persoas entre as que eu me encontraba tamén, no nos parecía nada bien, nos parecía algo horrible que non podíamos permitir, decidimos salirnos de aquel proxecto e iniciar un novo proxecto eh, garantizando que o futuro sempre fose libre e con atención á comunidade, é dicir, nunca reutilizando eh, as aportacións dunha comunidade como servicios de pausa, garantizando que todo o que facemos entre todos é libre para todos. E despois cada un que o poda explotar hasta o nivel que queira, pero dando sempre esa garantía. Entón, eh, así, así foi como empezou a xurdir un pouco de descontento e naceu esta asociación. Naceu o 10 de maio de 2010, en ver, porque comento sempre a fecha, porque inicialmente, como vedes aí, eh, o proxecto naceu en Bélxica, porque as persoas que integrábamos o proxecto tiñamos diferentes procedencias, había xente de Bélxica, de Perú, de España, de Francia, había un pouco de popurrí. Entón fundouse originalmente ali, pero eh, ai, non me acordo da data, pero fai unha, un, un ou dous anos, non lembro exactamente, eh, cambiouse a sede e agora a sede está aquí en España, concretamente en Galicia, en Montello do Rei. Na casa dos meus pais, <laughs> concretamente. Porque xa sabes que nestes temas virtuais o importante non é tanto a, a denominación física de onde está algo registrado, sino toda a implicación de, de datos a nivel online e todo isto. Entón, ainda que é unha asociación internacional, pois temos orgullo de que a súa sede está agora mesmo aquí na nosa comunidade. Para que logo digan que non se fan cousas aquí, eh? <laughs> eh no rural, rural, ademais. Eh, o primeiro que fixemos foi registrar a marca Chamilo para todos, co cal é unha marca registrada que non se pode utilizar libremente, eh, ten todos os dereitos como pode ter a marca Coca-Cola ou similares, eh, designamos unha xunta directiva horizontal que eh, simplemente a encargada de trasladar o sentimento da comunidade ás decisións que se toman cos fondos que recaudamos colectivamente e que é elixida por todos os socios da asociación. Se escollen novos membros cada dous anos e calquer persona se pode presentar. E o sistema de votación é totalmente horizontal, no que cada persona ten un voto, da igual se si eres Bill Gates ou se si eres pois un profesor da escola de idiomas. Non non diferenciamos entre a potencia que tes como empresa ou o capital que poidas ter, senón que cada usuario é un voto, exclusivamente. Iniciamos tamén un programa de proveedores oficiais e de socios, como vos decía, no que aquelas empresas que desexan proveer servicios profesionais sobre Chamilo, no? pues para axudar a institucións a instalalo, ou cando hai cousas máis alá, pois poden certificarse e dar así unha garantía de que son empresas que coñecen ben o software, se alguén online nos está escoitando, ten unha empresa e quere prestar servicios, pois conte, eh, info arroba chamilo.rg que se poña en contacto con nós e informaremos de todo o proceso. E iniciamos un programa de socios que permite eh, que existan socios que apoian económicamente a asociación desde 25 euros ao ano hasta socios empresariales que xa poden aportar pois, en torno aos 1.500 euros anuales, por exemplo, ou incluso máis unha cuota superior para tratar de asegurar que non dependemos de institucións, que non dependemos de subvencións públicas e que podemos continuar facendo unha labor en interés de todos. E o obxectivo da asociación sigue sendo mellorar a educación e continuar sendo sempre 100% libre. Para que sepades o que, porque a veces, non sei, invitas, eh, vou algunhas charlas e os usuarios eh, pensades que é un software máis ou que o que estades usando é unha cousa calquera e tal, e moita xente non é coñecedora dos, da, dos datos, dos macrodatos que hai detrás de, do que estáis usando. E para que os fagades unha idea, agora mesmo estamos en, presentes en máis do 90% de países do mundo, temos instalacións hasta en Afganistán, en Costa de Marfil, eh, puntos remotos de Indonesia <laughs> e cousas dese tipo. E temos agora mesmo máis de 18 millóns de usuarios en todo o mundo que, que veñen ascendendo a unha ratio bastante impresionante para o que é un proxecto de tan recente creación e con tan poucos recursos, porque recordo que non temos nin apoios institucionais, nin subvencións públicas, nin ninguna cousa similar. Temos máis de 41.000 41 campus registrados agora mesmo a nivel mundial tamén, máis de un millón de cursos impartidos con Chamilo e está traducido a máis de 35 idiomas diferentes en actualidade. Si detrás desta eh, de todas estas cifras eh, hai dúas cousas que me gustaría que coñecesedes eh, máis alá de, de aula CESGA agora. E son estas dúas direccións. Eh, en campus.chamilo.org é un campus libre que se mm, si coñecedes a alguén que poda estar interesado en usalo fora do ámbito que vos o, o usades habitualmente e non entra dentro do uso do CESGA, sempre podedes dirixilo a campus.chamilo.org que é un campus libre donde non hai costes tampouco e donde cada persona pode montar o seu curso para probalo, experimentar, ver as últimas funcionalidades, etc. E se algún día vos dá a curiosidade de experimentar ou ver as últimas funcionalidades ou se queredes aportar algunha idea sobre os desarrollos que están salindo, etc., en 11.chamilo.rg está sempre instalada a última versión do software e se pode probar todo o último. Esa plataforma se resetea cada día, eh, ou se non é cada día, cada dous, cada pouquinho, E, pero mantén sempre as últimas, as últimas novidades, por se alguén quere estar así un pouco o, o día. E todo isto se mantén grazas ás aportacións dos diferentes socios que temos en, en Xavín. Eh, chegados a este punto, mmm, sempre digo, eh, o que tedes é algo que está entregado, digamos, altruistamente por centos de persoas. Centos de persoas que mmm, a veces pasan noites sin dormir codificando, outros centos de persoas que o revisan, outros centros de persoas que perden tempo facendo unha traducción, empresas que a veces aportan algo polo que podían terse quedado con el de pago e o aportan públicamente. É un cúmulo de moitas aportacións. Entón, nós como usuarios e como actores desta sociedade global podemos tamén facer un cambio. Non, non temos por que ser solo consumidores pasivos do software libre, podemos ser tamén activos. E por eso sempre me gusta dar así algunhas ideas de se alguén se quere convertir en colaborador activo, pois que pode facer. E hai moitas posibilidades. Unha é, pois, se un non ten tempo nin ganas, pero ten algo de diñeiro, pois pode facerse socio de Chamilo por 25 euros ao ano, enviando un correo a communication.chamilo.org ou dende a nosa web www.chamilo.org. E eh, con esa contribución fai posible que os servidores con que todas estas escolas latinoamericanas realizan as súas formacións pois, este disponible. Para que vos fagades unha idea, un servidor deste tipo pode estar en torno aos 4.000, 5.000 euros anuales de coste, solo o que é o servidor, logo todas as horas de mantenimiento, etc. Entón, fai falta, eh, a parte de voluntarios <laughs> e de, apoio e de desarrollos, pois pues, tamén fai, fai falta diñeiro con tan sonante para manter todo eso. Outra opción é, se si sabedes algo de programación ou de codificación, podedes desenvolver ou contribuir algunha peza de código, algún error, etc. Se si non sabedes desenvolver, eh, un non tedes habilidades informáticas, tamén se pode contribuir reportando erros que vexades. Se no vosso uso diario de aula CESGA ah. detectades algo que non funciona ou algo que premes un botón e non vai, etc., reportar eso axuda a que o software sexa mellor, a que teñamos mellores fallos e que, polo tanto, a experiencia dos seguintes usuarios sexa mellor. Entón, tamén se pode, onde que non teñades ningún conocimiento de programación, tamén podes aportar dese xente. Y si sois unha empresa ou sobre todo para os online, sois unha empresa ou prestades algún tipo de servicio, pues tamén podedes apoyar contratando algún servicio aos proveedores oficiales, porque os proveedores oficiales de Chamilo eh, teñen unha, unha parte, un compromiso social coa asociación no que destinan o 5% dos seus ingresos e no que todos os desarrollos que fan son contribuídos á asociación en libre. Bueno, co cal, é unha forma tamén de, de aportar. E se ninguna destas formas vos encaixa e aínda queredes axudar, pois sempre quedan máis formas de facelo máis lixeiras, como pode ser tuitear cando hai algún evento, cando se publica algunha noticia de Chamilo, porque isto nos axuda a chegar a novas persoas. A xente que mellor está buscando unha solución deste tipo e non a coñece. Entón, sempre nos axuda, axuda a tuitear, darlle likes en Facebook e en todos estes sitios, e todas estas cousas modernas que facemos agora nas redes sociales, que moitas veces non nos leva moito tempo, pero fan unha diferencia para un proxecto social como, como é chamido. E, eh, sin máis, eh, quero darvos as gracias por ter escoitado esta, este rollo así no medio da semana, estas horas, que sei que está descansado, e tedes aí un pouco a referencia ás nosas redes sociais principais nas que nos podedes seguir e podedes estar un pouco informados de os eventos que facemos, das diferentes eh, recursos que, que poñemos a, a vosa disposición. Despois, cando, eh, porque esquecime, pero para non estenderme máis aquí, despois contovos tamén que cousas temos á vosa disposición dende a asociación para facilitarvos o uso de, de chamilo, vale? Como algunhas charlas que facemos mensuais e que son mm. tamén a ver, pero contarei vola xa E se queredes contactar comigo con calquera pregunta, eh, calquera ofrecimento, <laughs> interés por colaborar, por facer calquera cousa con Chamilo, pois info arroba chamilo.com. Bueno, e sen máis, pois, deixo lle paso aquí a, a María José para que nos conte, non? Que nos vai contar. Sí, primero, bueno, eh, vai nos contar aquí, aquí estatísticas breves, polo sí. que lindo papel. <laughs> Sí, muy breves. bueno, buenas tardes a todos. Voy a contaros un pouco eh, estadísticas sobre Aula Cesta e un pouco cambios que hubo en la interfaz e cosas así. Cosas moi interesantes todavía. Recientemente, como podéis haber comprobado, hemos actualizado a la última versión de Chamilo de Laura César y con ello hemos optado por la opción de borrar todo, o sea, todos los usuarios y cursos, comenzar de cero para evitar posibles problemas en la actualización y aparte pues limpiar de paso un poco los números y hacer datos más reales. podéis comprobar ahí que el curso pasado teníamos sobre 30.000 usuarios, después de hacer limpiezas varias y demás, de usuarios antiguos, y 1.694 cursos. Eh, este año llevamos ya, desde septiembre que empezamos, llevamos más de 9.000 usuarios y casi 500 cursos. Como podéis ver ya, cada día van cambiando estos datos. Sigue registrando gente y siguen creando cursos. Eh, voy a enseñaros, de hecho, los datos en vivo. Eh, aquí podéis ver el eh, número de cursos desglosados por categorías. O sea, cuando creas un curso, te pide que introduzcas el tipo de curso que va a ser. Y eso es lo que podemos ver aquí. Podemos ver que tenemos mayoría de cursos de las escuelas oficiales idiomas y después un poco de todo. Y en cuanto a usuarios, 9.400 de los cuales la mayoría obviamente son estudiantes, casi un 96%, de los profesores. Distribución también tenemos distribución de los profesores por categoría, eh, como es lógico, viendo los números de cursos que hay en la Escuela Oficial de Idiomas, son mayoría. Lo mismo para estudiantes. como os decía, eh, la actualización esta implicó varios cambios en la interfaz y nuevas funcionalidades, actualización de las que teníamos. Eh, cambió el tema, es mucho más moderno, se adapta mejor a las distintas resoluciones de pantalla, sigue manteniendo un color azul predominante. Eh, actualizamos también el logo, o sea, lo hicimos un poco más moderno, más minimalista, conforme a las modas actuales de hacer todo más minimalista. <laughs> y bueno, esto es un cambio que hizo ahí Mani José, los iconos de profesores estaban, o sea, era un iconito de una persona con una camisa y una corbata. Nosotros optamos por eh, simplemente tenerlo todo de rojo, como podéis ver ahora mismo, para conseguir que sea más, que sea de género neutro. Podéis ver aquí que valen tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, eh, una posibilidad nueva que tenemos es la de usar una imagen a modo de miniatura para poder verla en el catálogo de cursos y después también en tu listado, tu propio listado de cursos aparece la imagen para poder identificarlo más fácilmente. Y ahora os voy a explicar cómo, cómo hacer esto. Para hacerlo hemos de ir a aquí a las opciones del curso. Y eh, vamos hasta aquí, en la imagen o curso. Y simplemente escogemos una imagen. No sé si tendremos alguna... y simplemente guardamos los cambios. Bueno, nos pide que, la, que elijamos qué es lo que queremos que se vea, porque es demasiado grande. Podemos recortar el espacio que queremos que se vea. Podemos también ampliarlo incluso. Eh, simplemente guardamos. Entonces, si vamos al listado de cursos podremos ver que efectivamente cambió. Y ahora os voy a enseñar cómo se verían en el catálogo. ver que es mucho más llamativo que como estaba en la versión anterior. Eh, entra bastante mejor por el ojo. Eh, y bueno, en cuanto a usuarios de dispositivos móviles, o sea, tablets y móviles, supone un importante porcentaje respecto al total de usuarios que tenemos, aproximadamente un 20%. Eh, esta nueva versión eh, ofrece una mayor facilidad de uso desde dispositivos móviles, ya que adapta los menús y demás elementos de la página para que se vean correctamente en resoluciones más pequeñas que la de un ordenador. Este, después os enseño un ejemplo. Anteriormente teníamos una app para Android para acceder al aula, pero la tuvimos que eliminar de la tienda porque no estaba funcionando y tenemos en mente actualizarla próximamente. Pues, con la actualización dejó de funcionar, o sea, no se podía conectar uno. Así que próximamente estará actualizado ya enviaremos un aviso cuando sea. Y voy a enseñaros cómo se ve desde un dispositivo podemos ver que si pulsamos sobre un menú no queda, o sea, es mucho más cómodo que, te salga el listado desde un principio, puedes mostrarlo y ocultarlo. Podemos hacer scroll con el dedo, en este caso no, vemos que no, tiene scroll lateral, o sea, podemos ver todo en la pantalla sin tener que hacer scroll hacia un lateral. Y si vamos a un curso, por ejemplo, podemos ver que efectivamente todos los botones se disponen en dos columnas, en este caso depende de la resolución del teléfono o tablet, y que no necesitamos, por lo tanto, hacer scroll lateral, por lo que es bastante más cómodo navegar. Y nada más por mi parte. Ya os dejo con María José. Gracias. Bueno, por seguir un pouco el tema, eh, xa que vemos así a parte de, de eh, parte máis técnica no, de, da, aula, eu o que quería eh, enseñaros aquí en función normal, non con esta pinta extraña, eh, as cousas principales que cambiaron, non as eh, novas funcionalidades. Vamos a centrarnos en eso e despois, se queredes, pues, miramos así cosas concretas que o mellor eh, xa é o que nos interesa máis así de forma personal. un perfil de profe normal, que estamos aquí administradores. bueno, este é un perfil así temos de, de profe estándar, non? Eh, unha cousa importante que ademais puxemos o aviso aquí na, na parte esquerda e pouco, pero que é algo que, aínda que de vez en cuando mencionámolo, agora que empeza outra outra eh, tempada de, de aula cesga, é importante recordarlo, quizás a vos en concreto non vos afecta moito porque non sodes eh, eh, creadores de cursos que teñan menores, pero hai nos, quero dicir, a xente que está traballando con aulas, hai xente que está traballando en primaria, hai xente que está traballando en FP, eh, pode ser incluso xente de escolas de idiomas, de universidades, supoño que non, <laughs> pero, pero si eh, algún de, de vos, como administradores de cursos, tedes algún curso que teña menores, é necesario que eh, descarguedes esta autorización de utilización da aula CESGA e que sexan as familias, os tutores legais, os que firmen eh, a autorización da ferramenta eh, por parte da, de, do profesor e dos alumnos que, que son menores. Non? Ben, bueno, pues, eh, pasando a eso. Eh, quería enseñarvos así para empezar eh, a característico, a sección principal novidosa que hai eh, na aula, que é precisamente isto que aparece aquí, que é a rede social. A rede social é unha rede, bueno, non é un Facebook, non é unha cousa así moi eh, chea de, de, de características, é un inicio de eh, unha forma de traballar diferente. Quero decir, hasta agora podíamos traballar, eh, digamos, na, nas eh, paredes dunha aula, máis ou menos o habitual é eso, ter unha, unha aula cos seus alumnos, eh, unha comunicación, unha serie de ferramentas máis ou menos fechadas. Agora, en paralelo a eso, ou incluso como ferramenta adicional para usala eh, de outra maneira, temos tamén a posibilidade de crear un grupo de traballo na rede social. Isto é, ao final, eh, ven a ser unha cousa parecida a un foro, non? Parecida a un foro. Pero eh, é horizontal, é un pouco, eh, non sei quen oía que me gustou así a, a idea, non? Non é só traballar dentro das aulas, senón tamén deixar que a aprendizaxe se produzca nos corredores, non? nos pasillos da, das, das aulas. Que o que nos permite? Pois, por exemplo, se temos varios eh, cursos eh, que están centrados cunha matrícula e demais en cousas moi concretas, pero eh, teñen cousas en común con outros que levamos, podemos crear esa pequena ou ese pequeno grupo social para permitir ou para motivar que os alumnos eh, traballen entre eles ou fagan cousas eh, de un ámbito máis horizontal, ou mellor non tan centrado no curso que temos. Non? Si ides aí a rede social, vamos a ver un pouco a pinta, a pinta que ten. Eh, por unha banda, vemos aquí, vamos a ver se movo aquí directamente, eh, a ser por unha banda, temos aquí o que son os grupos. De momento, como vedes, estamos empezando, tampouco a xente tirouse moito a piscina con este tema das redes sociais, pero vemos que temos aquí un, creamos así de forma un pouco experimental, tamén para que a xente empece un pouco a gallar e demais, non? Eh, que se pode facer? Bueno, pois podes, primeiro, podes unirte a este grupo, este é un grupo aberto, eh, no que bueno, se poden crear unha serie de posts, eh, todas esas eh, publicacións poden ter as respostas, nese caso, pues, se alguna, resposta, unha resposta, vamos aquí, que será mellor. Cero respostas, cando se creou, en fin, cales son os debates habidos e, eh, e eh, por haber, non? Bueno, mellor tamén o feito de que non estea membro deste grupo ten algo que ver. Privacidade este un grupo aberto, tal. A xente, pois mira, ah, bueno, aí está, mira, pois xente eh, que está saludando, eh, formación que vamos poñendo, en fin, tampouco ten demasiado demasiado contido. Temos tamén a, opción tamén de ver quenes son o que son os, os membros non deste, deste grupo. Si volvemos a grupos, si queremos nos crear o noso propio grupo, si queremos únicamente unirnos, pois pues directamente, si é un grupo aberto, porque podemos ter grupos abertos ou grupos pechados, eh, grupos pechados, teríamos que eh, invitar a unirse a ese grupo aos usuarios, ¿no? Un pouco como facemos nos cursos tamén ese, a, a posibilidade. Este non, este é un grupo aberto, simplemente eh, solicitamos a, a inscripción e directamente xa o vemos. E xa podemos ver pois, as diferentes cuestións, podemos respostar a estas cuestións, podemos incluso non solamente respostar en texto, sino engadir ficheiros, en fin, o sea que esa se eh, permite unha forma de traballo eh, pois de compartir non só texto, sino tamén eh, todo tipo de, de ficheiros ao redor da, desa conversa. Non? Ben, podemos, por suposto, deixar o grupo se non nos, se non nos interesa. Cando haxa un montón de grupos, cosa que non, aínda non é o caso, pois poderemos buscalos si vamos aquí a, ao principal, era o, pues esta página que veíamos así ao principio, temos aquí un pequeno buscador. Imaginadevos que decides aos alumnos, oye, mira, tedes que buscar un grupo que se chama, non sei, eh, espazo de traballo. Bueno, pues buscas aí e xa busca directamente para poder atopalo, non? Aquí, de feito, pues, mira, un sitio de cultura clásica e demais. Eh, que máis? Para crear un grupo, se vamos a grupos, temos aquí as opcións de poder crealo. Aquí está, crear un grupo social. Non ten que, o mismo que faz un curso e tens que esperar autorización e tal e cual, unha vez que eh, eres profe, podes crear un curso directamente, os alumnos non poden crealo, solamente eh, os administradores de cursos, non? creas un nome, unha dirección, se si tes si unha cousa asociada ao mellor pois a un departamento, unha cousa así, que tedes poñer a, a dirección de web, podedes poñela, o mesmo coa imaxe do curso, ou, perdón, do, do espacio do, do grupo, e eh, como queredes que sexa, se, se eh, aberta ou pechada. Se é aberta, pues directamente atopan o grupo e eh, danlle a, a unirse, non? Se si queres que podan deixar o grupo ou non, pues simplemente engares. E aparece pois, o novo grupo aí para, para poder para poder unirse. Eh, ademais deste desta característica dos grupos, que é a principal dentro do, da, do tema da rede social, hai un xiro bastante notable na socialización da aula. Quere decir que, eh, ademais de eso, de poder facer esa especie como de foros abertos de traballo, non? De, de grupos de traballo, eh, como veredes aquí, pois pues xa aparecen cousas que son moi típicas de todas estas redes sociais que a posibilidade de establecer eh, amigos ou unos contactos máis especiais. Non? Se eu quero Eh, contactar con un usuario para, por ejemplo, poder hablar a través de chat de así con él o con ella, eh, primero tengo que buscarlo. evidentemente, pues vamos a buscar. Bueno, pues vamos a buscar, a ver, algún, voluntario para que sea amigo, anda. ¿Quién, quiere ser amigo? Amigo, yo. A ver. Ana. Ah, como aquí. Así. Ana, ya Sí, sí, Ana. Pues quizá <laughs> Mira, ahí estás. <laughs> Entonces, eu eh, no te puedo engadir así directamente como, como amiga, o sea, quiero que seas mi amiga y ras, non, es que aceptar la invitación, ¿no? Entonces, o que, o eh, mira, hola Ana. mi amiga? <laughs> sí, sí. Esto tenga así unos momentos tamén, cando non tes amigos, es en plan, intenta buscar algunos amigos, un poco así, doloroso. <laughs> en fin, bueno, envías a invitación a outra persona, vai ver unha cousa por aí arriba, aquí, como esta, non? Una, unha alerta desta dicendo, tes unhas invitacións pendentes e tal. E aparecerá dentro destas invitacións que aparecen por aquí, pois esa posibilidade de validar a esa, esa amistade, non? Esa amistade, non? Aquí o que vemos é o perfil eh, desa persoa, é dicir, sabemos que é unha profe, en este momento non está conectada, ou non aparece como conectada. Eso da conexión isto que temos aquí na esquiniña dereita abaixo, que pon chat conectado. Esa, digamos, é a visibilidade de, de, da túa actividade online, que podemos tela desconectada, o sea, se non queremos que nos anden incordiando, damos de aí, queda desconectado e non, non apareces para que te poidan eh, a que non te poidan enviar mensaxes en directo, non? Que pasa? Que se a temos como conectada e eh, alguén eh, nos manda un mensaxe dicendo hola, mira, que temos, pues, non, sei, se si, por exemplo queredes que os alumnos vos contacten cando, estea, cando esteades traballando na aula, pois pues aparecería aquí a, mensa, eh, a mensaxe eh, de algún dos alumnos, pois pues, dicendo, oye, mira, que os que tedes aceptados como amigos, claro, non, <laughs> non é algo automático, pois pues aparece aí unha pequena ventana de chat, pois como un messenger, dicendo, oye, tal, como un WhatsApp, vaya, é igual, máis ou menos. Ben, eh, O mesmo, bueno, podíamos enviar invitación ou, ou pedir invitación a, a, a Ana e tamén poderíamos mandarlle un mensaxe, unha mensaxe, non? Unhas mensaxes que tamén aparecen eh, como notificacións aquí e un acceso directo a esta especie de buzón eh, interno que tampouco tiñamos antes na aula, o sea, é unha cousa tamén nova que aparece nesta, nesta nova sección e que aglutina todas as notificacións que antes, pois, algunhas eh, chegaban no correo, Outras non, eran eh, simplemente avisos que tiñas unha vez que entrabas na plataforma. Bueno, pois agora vai aparecer aquí todo. Dende os avisos que eh, facemos como este, non? De, eh, en horizontal a toda a plataforma, como si tes posto que nos foros te avise cando alguén escriba no foro, bueno, o que alguén cando suba unha tarefa aparezas tamén aí, aparecerá todo aquí, non? Ou amigos eh, que te pidan e demás. É unha forma tamén de, de aglutinar todo. Eh hai unha, eh, hai unha sección que está do meu perfil compartido, bueno, que eso simplemente digamos que a, eh, a túa páxina personal. Si queres poñer algo aí, se si, por exemplo eu non, non pulse aí na, na túa páxina personal, pero se si queres poñer algo dese tipo de, pois pues, soy menganita de tal, o... <laughs> en fin, como puxen aí así de forma bastante escueta, non? Eh, digamos que esa parte pública, o que queres poñer ti eh, para aparecer. Se alguén te busca, pois pues que de esa información, sino por nada, pues queda en blanco, Pues, no más. Aquí nesta parte, pois pues, aparecen os que son xa os, amigo, os amigos, eh, vedes, cando eu xa teño os amigos e pulso sobre eles, teño a posibilidade de escribirlles. Que pasa? Ahora mismo eu non estou conectada. Entonces, é decir, eu esa que aparece aí. <laughs> entón, aínda que, aínda que lle mande unha mensaxe, non vai aparecer ata que non se conecte, eh, e aparece, non? Eh, na parte social eu penso que xa máis ou menos o principal é iso. Ben. Bueno, o grupo, lóxicamente, non o podes crear ou podes eliminar cando non eh, o necesites ou podes modificar calquera, calquera das accións. Non? Más cousas, cando entramos nun curso, vamos a entrar nun curso de exemplo. Bueno, non sei se eres moi conscientes, ou mellor xa o utilizabas, pero aquí todos estes iconiños que aparecen aquí á dereita do nome do curso, se nos ponemos encima deles, son as ferramentas que tiveron algún cambio dende a última vez que nos conectamos. Mira, dende a última visita apareceu un documento, visibilizouse, non? Dende a última visita actualizamos unha ligazón. Houve unha serie de tal é unha especie como de acceso directo a ferramentas que tiveron algún cambio dende a última vez que, que entramos a traballar. Agora, eh, dentro, da, eh, dentro do, do que é o aspecto xeral do curso, temos bastantes máis posibilidades de personalización. Por un lado, nas opcións do curso, son bastantes máis das que había na, na, antigua, na antigua aula. Agora, sobre todo, eh, no que ten que ver de eh, dereitos de usuario, por exemplo, no acceso ao curso, eu penso que máis ou menos ven a ser o mesmo que había, non? Pois o tipos de, de acceso, se é aberto, se é privado, se a inscripción se permite, se non, se hai clave, bla, bla. Pero temos aquí máis cousas. Bueno, podemos marcar, como ves, non? Unha serie de, de cuestións eh, determinadas cos, cos documentos, aquí en dereitos de usuario, permite que antes na aula non eran os que había, pero ahora podemos permitir que eh, os alumnos teñan acceso, digamos, como profesor a algunha das cousas, que poidan editar algunha ferramenta, por exemplo, a axenda, os anuncios, que, ve, eh, que os alumnos queremos que vexan ou non a lista de usuarios, eso pode ser interesante, porque sei que algún, algún dos, dos profes preguntounos eh, non hai forma de que non vexan os alumnos os meus correos, os correos dos demais e tal, bueno, pois eh, temos aquí esa opción para poder activalo ou desactivalo. Vale? Mesmo, bueno, hai, xa digo, varias opcións que tedes aí a maiores do que había sobre, sobre esa visualización, esa personalización dese, deses cursos. Tamén hai unha cousa bastante curiosa, pode ser interesante, quizá non para todos vos, pero pode ser para algún de vos, que, eh, como eh, xa sabedes, Aquí é cuestión de poñer eh, activo, abrir o ollo, pechar o ollo para que estean eh, activos ou non, pero aquí ves que temos, aparte deste de modificar, que o que modifica é a introducción da, do curso, ahora temos aquí esta pequena ferramenta que permite personalizar moitísimo máis as iconas das eh, das ferramentas. Quere decir que se si queremos darlle un aspecto totalmente personalizado, podemos cambiar, por exemplo, esta icona da, do, do cartafol e poñer outra cosa que nos, bueno, pois pues que se máis o mellor relativo ao noso curso, ou podemos incluso cambiarlo, non? E decimos, bueno, pois pues mira, en vez de que sexa documento, vai a ser repositorio. Pero ainda máis, eh, sabes que aquí eh, temos a ruta, digamos, a ferramenta concreta. Pero imaginadevos que vos, dentro do vosso curso, non ides a utilizar a aula Cesga para almacenar os documentos porque somos unos roñosos e só os deixamos unha serie de, de, de megas para poder meter datos. E que en realidade ides usar un Dropbox, ¿no? por decir algo. Bueno, pois en vez de poñer esa eh, ligazón que aparece aí, poñedes a URL da ferramenta que queredes usar. ¿no? E aparecerá aí directamente. ¿no? Si ponemos aquí actualizar, No cambié nada más que el nombre, ¿vale? Pero puedes cambiar la icona, puedes cambiar la dirección. Y eh, si todo demás falla, tenés aquí estupendo botón que es restaurar. El restaurar es, ¡ay madre, que en una, ahora se non y volver ¿cómo estaba, ¿Cómo era dirección esa la ligación. Bueno, pues nada, damos aquí a restaurar. Restaurar se me fue de la... <laughs> Algo así. E está. actualizamos e eh, xa volve toda a normalidade, non hai, non hai crisis, non? Ben, bueno, eso pode ser, xa digo, mellor é unha tontería, pero no caso pode ser de utilidade. Imaginade vos que dedís, mira, a wiki está moi ben, pero eu necesito unha wiki moi guai, ou xa te, eu teño un grupo que ten un blog que non sei que, entonces elimino ese e emprego esa ferramenta para poñer o meu blog. E queda totalmente integrado, non? Eu penso que tamén das, das cousas así chulas que ten a aula CESGA frente a outras eh, a eh, plataformas, non? O, o chamilo frente a outras plataformas é esa posibilidade de personalizarlo moito, de facer cousas eh, moi manuais. Eh, unha delas das que eu, polo menos, uso un montón, non tanto esta de personalizar, quizá porque é moi nova, é a de empregar eh, as ligazóns como ferramentas de crear novas novos accesos a eh, ferramentas. Non, non sei se tedes eh, usado esta eh, cuestión de facer unha, unha ligazón e poñela como acceso directo dende, o, dende a pantalla de inicio. Si eu creo, imaginadvos, ese, ese exemplo que vos decía, resulta que dentro do grupo a mí me usar unha wiki, pero non a wiki esa, bueno, pois, ou a web do departamento, bueno, pois poño aí. Bueno, se o chamo wiki, non? Pois, porque me interesa usala como o é un dos recursos dos, dos meus alumnos importantes, marcamos isto de amosar ligazón á páxina de inicio escollemos se queremos que se abra na nova ventá ou queremos que se abra na, na propia e guardamos. E, unha vez guardada, xa nos aparece aquí ao alumno tamén como unha ferramenta nova na home. Vale? Bueno, eso xa estaba na, na, na aula anterior, eh, sigue estando, eu sigo pensando que é unha ferramenta estupenda. Ben, Que máis cousas? Temos tamén a posibilidade de eh, engadir eh, videoconferencias, que estaba que estaba na, na versión anterior, pero bueno, tiña algún problemiña de, de integración e demais. Agora funciona perfectamente, está integrada a ferramenta Big Blue Button, que é tamén un desenvolvemento de software aberto, eh, que permite pois, ter eh, sesións en directo con eh, un número pois, de, grande de, de persoas, en ese caso pois, podemos sin ter que facer unha, un acceso con nome de usuario, clave e tal, todos os mm. alumnos que ten aí poden, poden entrar, os profes tamén, os profes entran cos dereitos de, digamos, de profes, de moderadores da, da sesión, e os alumnos entran como usuarios da mesma. Non? Se entramos a videoconferencia, eh, temos que e eso sí que xa dende, dende o iPad non vai a ir porque necesita flash, polo menos de momento. E xa ves aquí que temos, bueno, ahora no puedo entrar por un micro, pero bueno, tenemos aquí eh, una sala de videoconferencias en lo que veremos pues, todos os usuarios conectados neste momento na parte esquerda, poderemos poñer aquí presentacións, imaxes, capturar, mandar a, a pantalla e eh, aquí empregar o chat, pues, en caso de que eh, pidamos, por exemplo, que os, que os alumnos participen por chat e non por audio, ¿no? E eh, unha vez que teñamos a, a sesión en directo pues, pois, para titorías, para cousas ese tipo, eh, rematemos, cerramos a sesión, e aquí cerramos a reunión, e queda tamén, pois, digamos, o, a, o resumo da, da mesma, non? Eh, non, aínda que era unha posibilidade, nos, pois, eh, non permitimos que se graven esas sesións, máis que nada porque o número ese de usuarios enorme que temos, pois seguramente todo Finisterrae <laughs> coparíamolo en unha serie de días, que tampouco é moi boa idea, non? Pero sí que podes utilizar a ferramenta perfectamente en vivo, sin ningún problema. Pero que non facemos é guardar eh, esas sesións de traballo na aula CESGA. Que pasa? Tamén podes eh, guardala dende o vosso usuario, o sea, quero dicir, se ao final capturas eh, a pantalla cunha ferramenta externa, tes grabada a sesión, eh, podes guardala no teu ordenador, subila logo a YouTube ou facer o que queiras, pero ese é o, a condición xeral, non? E eh, a última cousa que quería así contar das novedades, eh, xa pasamos así o mellor as, as preguntas vosas, as eh, cuestións vosas, é unha ferramenta que desenvolvemos aquí no CESGA, e que con un pouco de sorte pois, tamén acabará na, no repositorio das, das que se poden usar no Chamilo, que é eh, a, eh, a ferramenta de documentos na nube. Que o que permite, precisamente porque sabemos que cada vez máis os documentos son eh, multimedia, ocupan cada vez máis e bla bla, pois eh, permite que poidamos engadir un, eh, un documento que teñamos almacenado, por exemplo, nun Dropbox ou en un Drive, unha cousa así, pois imaginade vos unha, non sei, unha máquina virtual de non sei que que ten varios gigas. Bueno, pois eh, o que facemos é buscar a ligazón que teñamos pois, no, no Dropbox ou, bueno, onde sea, non? Non sei se teño mellor aí unha, unha creada. Buscaríamos a, o link, non? Eh, damos ya aquí a esta icono que aparece aquí, en la enlace un fichero en la nube. Aquí pegaríamos a URL, a dirección de ese, fichero directamente. Pues lo mismo que cuando compartimos con alguien, cuando es compartir, eh, compartir la ligazón con, por correo electrónico, pegamos ahí a dirección, perdón, pegamos aquí o nombre, ¿eh? pues eh, documento, tal, aquí a ligazón, que de momento vaya a ser una ligazón de pega porque no copié ninguno, pero imaginademos que fuera un Dropbox. .com barra bla bla bla pues ser vale aquí tenéis una lista de dominios que admitimos porque no vale claro para la dirección pero bueno sabéis que las típicas todas de Dropbox de FileShare de iCloud son las que son conocidas te permite, vale, non lle gusta, somos así de exóticos. Bueno, se <laughs> a dirección fora válida, que en este caso acabo de inventármela e non, non é moi válida, xa damos aquí en Gadir ficheiro na nube e aparece na lista de documentos como tedes aquí. Ves que temos aquí unha foto na nube que eh, a dirección sí que é válida, neste caso, e cando pulsamos nela directamente, pois aparece un ficheiro sin máis, ¿no? E podemos o mesmo, eh, invisibilizalo, editalo, todo eso. Vale. Bueno, pois eh, eu creo que por non liarvos moito, eh, estas son así as cousas que se nos ocurren máis destacadas de como cambio non de, de, da antigua aula, pero seguro que eso, pois agora que pasamos ao turno de preguntas... Eh... Bueno, eu traía vos preparados tamén como sabiendo que el perfil era de profesores, también traía de todo lo que hay, porque hay muchísimas novedades en esta versión, algunas cosas que, para destacar por si no las conocían, simplemente puedo las mencionar muy rápido, para que se para que que existen, y luego, vale. sea si queredes pues, pois pues, profundizar. Que me parece que son las que pueden ser útiles, adiante, pero bueno, estas son as Sí, sí, sí, adiante. Porque hay, bueno, estas aquí y tal, pero básicamente... Bueno, ahí estás con perfil de profes, ¿no? sí, vale, perfectamente. Vale. Em, deixo por aquí, eh, as que a maioría de profe... Mm, perdón, a lista de cursos, o teu curso... Ese de curso de exemplo, sí, sí. Vale. Pois das cousas que os profes habitualmente non solicitan, unha delas, eh, que é unha das novidades aquí, en a sección de test, podedes agora facer, que é moi útil sobre todo en temas de, de idiomas ou en, na escola secundaria, en temas de historia, literatura, etcétera, é un tipo de pregunta que permite avaliar a comprensión lectora. Uh -huh. Entón, esta pregunta, bueno, poñolle, poñolle tes noa, a despois borras. Sí, vale. sí, nada, existe de prova. Vale, pois... Eh, o que fai basicamente é eh, esta última, este último icono que tenes aquí, de, o rayo que parece a Harry Potter, pois aí eh, o que fai é eh, seleccionar a velocidade por minuto que queredes eh, avaliar de lectura do vosso alumnado, por exemplo, vamos a poñer, pois, se é capaz de comprender 100 palabras por minuto poñedes o texto, eh, este texto moi rápido, moi rápido, van a, para escribir. Entón, faríades a pregunta sobre pois, este texto di e as respostas pois que puxéramos, por exemplo, pois rápido ou imaginade que para que nos enteremos mellor. Imaginade que entre todo este texto pois hai un momento no que fala de Anastasia, non? a protagonista ou feito histórico que irá de recordar, yo que sexa. Entón, na pregunta diríamos, quen é a protagonista deste ou a pregunta que queramos facer de comprensión. Entón, anotamos as respostas correctas, Anastasia sería a correcta, damos a puntuación, 10 puntos ahí, por ejemplo, y haríamos el resto de preguntas y pues, Manolo, Pepe, Vale. con las creadas, vamos a engadir pregunta. entonces, lo que fai básicamente es pasar un sistema de... Mm, bueno, a ver ahora, Oculta todo o que non é visible e vai pasando á velocidade que temos marcado, de modo que só pode ler isto, non entón ten que centrarse en comprender o que vai lendo, se si lee mal, pois xa non lle vai a dar o tempo e xa non vai a ter información suficiente para contestar esa, esa pregunta. Sirve para traballar temas de atención, sirve para traballar, pois, eso, velocidade de, e compromiso lector, etc. Entón, unha vez que chega ao final, é cando desplega as opcións. Aí a persoa, pois, foi capaz de ler ao ritmo adecuado, contesta, e se acerta, pois, xa lle dan o, o ok. Esta é unha das cousas así que está bastante, cousa que reclaman bastante. Outra é a de que pasa, que pasa moitísimo <laughs> tamén nos profes, Si facedes un exercicio e ten pois catro preguntas e unha delas vos confundides. Por exemplo, a resposta correcta era de que color é o leite, pois blanco, verde e azul. Resulta que todos os alumnos contestan blanco e lle salen mal, porque vos vos equivocachedes e marcachedes azul como resposta correcta. Uh -huh. Eso antes provocaba un caos porque esa puntuación xa estaba asignada e como vos está, se equivocara, pois era un lío. Agora podedes cambiar esas respostas, non sei se aquí mellor hai algún exemplo de... Mm, de... Sí, mira, por exemplo, como aquí. Imaginamos que nun dos test que fixéchedes vos equivocáchedes. Correxídelo, cambiades a resposta correcta e poñedes todos os datos ben, entón despois vides aquí a vosa lista de resultados de alumnos e desde este icono que pon dos flechitas en azul, o que fai é recalcular a puntuación de acordo a esa nova a ese novo ah. dato que tedes. Entón, o alumno que contestou leite e lle deu mal, cando vos o corrixiches, xa o anota como ben e xa automáticamente recalcula a puntuación. Sin ter que sacar eso dunha lección, volver a meter e todas esas cousas que se facían antes. É bastante útil para non meternos aí en cambios complicados. Despois, outra cosa que nos piden moito profes e que está aquí tamén é o tema de poder publicar os foros con unha fecha de inicio e unha fecha de finalización. Ah, nas versións anteriores, cando abrías un curso, o había que publicar o foro e xa, se non o querías publicar, tiñas que ir a man e abrilo no día concreto. Agora, por exemplo, se tes unhas clases de inglés e tes Unit 1 esta semana e Unit 2 a semana que ven ou que sexa, pois podes decir que podes crear todos os foros o primeiro día e decirlle automáticamente a partir do día 15 se abre o foro 2 e se cerra o 1 ou continúan os dous abertos. A partir da semana 5 se abre o foro 3 para que non haxa moito ruido desde o principio e non teñas o típico alumno que estando na Unit 1 se comenta na Unit 8 que é un típico e tamén moi frecuente. Eh, logo tedes tamén eh, Eh, outra cousa moi de profes é a evaluación para aprender dos errores. Antes, nos exámenes aquí, cando tiñades un exercicio, eh, entre os modos que había para corrixilo, só había tres. Vale, por exemplo, aquí entre as opcións, as avanzadas do test, aquí. En estas que vedes aquí, antes só había estas tres opcións. Na nova versión engadimos esta que é mostrar a nota cada intento para que podades limitar un exercicio, darlle tres intentos, por exemplo, entón mostrades a nota en cada intento, pero non as respostas correctas, para que el poda practicar, pero non lle mostra as respostas correctas hasta que chega ao último intento. Se ten cinco intentos, pois vai deixando ir aprendendo un pouco máis, contestei mal, pois esta non era, pois a ver que volvo facer así hasta que termine. E no último, dalle as respostas correctas, que é un pouco pois, para que, para sobre todo, eh, o vin usado bastante <laughs> nas escolas de idiomas para que fan antes de, de practicar coa lingua determinadas cousas e que poidan eles solos autoavaliarse sin depender tanto das correccións do profesor. Vale, e logo eh, hai a posibilidade tamén de emitir certificados nas leccións, por exemplo, cando chegan ao final dunha lección que lle podades dar se completa toda a lección un certificado, o seu nome, os datos e, e todo para que imprima, o leve, ou poña na casa e a modo de logro conseguido. E logo tamén tedes unha posibilidade que tamén non, creo que se usa bastante en profes, que son as plantillas. As plantillas nas versións anteriores xa existían, pero moi rudimentarias e funcionaban un pouco regular. Agora, cando vades á sección de documentos, se si mm, consumides tempo ao inicio do vosso curso facendo unha plantilla bonita, non? para poñer os vosos contidos, esa, esa, ese diseño que fagades inicial, podes lo guardar como plantilla e cada vez que creedes un novo documento xa vos conserva esa estructura. Vale, e é moi sinxelo tamén, por exemplo, se tedes aquí mmm, vedes, por exemplo, esta que se chama prueba fondo, pois imaginade que aí a teñamos totalmente personalizada, que puxerades, por exemplo, pois, o icono de, da vosa escola de idiomas ou do voso colexo, unha raya, unha, o que sea que utilicedes nos contidos, pois simplemente unha vez creado, pulsades aquí nesta varita mágica e queda guardado como plantilla. De modo que cada vez que creades un novo documento, como aquí, en esta parte da esquerda, que ahora son plantillas estándar, aparecería tamén a vosa. Vale, estas son as que ten por defecto Chamilo, xa traen modelos así, pues, que se pon un texto, que se pon un vídeo, etc. Pois teríades esta mesma posibilidade, pero totalmente xa adaptada a ese esforzo inicial que fixeches, para non ter que meter o código de cada volta. E Tamén moita xente nos, eh, de profes nos comentan que a veces, polo que sexa, pola política do seu centro, escola, etc., traballan unha parte con Moodle e outra parte a fan aquí, no? ou a institución os forza a traballar con Moodle en certas cousas, pero logo eles se sinten máis cómodos aquí. Agora temos unha función no propio curso que permite importar desde Moodle. Uh -huh. Bueno, entón, se si tedes algún curso que estades traballando en outra plataforma, podes trasladalo aquí sin casi sin conflito. Bueno, a ver, algo de conflito hai porque non son as mesmas ferramentas ao 100%, pero que antes non era posible xa nin sequera reciclar un pouquiño e agora podes reciclar bastante parte do que teñades xa feito en outra plataforma como Moodle. Vale, e eh, que vos poda interesar mm, penso que pouco máis. Hai unha función tamén que é de competencias que permite eh, generar este tipo de, de cousas que están tan agora de moda que son os badges ou as insignias que según as competencias que vayan alcanzando os vosos alumnos, pois poden ir tendo unha, como unha pequena pues pois un simbolito, pois con xa sei inglés nivel 1, non? Xa sei francés nivel avanzado e que lle vaya salindo no seu perfil, incluso que as poden incorporar no seu currículo. É unha fer esa ferramenta que é de competencias é bastante complexa e ten que usarse en combinación cos administradores da plataforma, non é autónoma para profesores, pero bueno, que saibades tamén que está, porque está moi de moda, e está xa integrada tamén en, en Xambi. E penso que estas son así un pouco as, as novedades que vos poden resultar máis útiles como profesores. E